Bonjour à tous, c'est Manuel du site Imogen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui va vous apporter des solutions concrètes pour euh, les personnes qui n'ont pas forcément de garant. On vous en dit un tout petit peu plus juste après. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube imogen.com, à liker la vidéo et si vous avez bien sûr des questions, à mettre vos commentaires en dessous puisque nous allons vous répondre, Émile et moi. Donc Émile, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, moi c'est Émile, je suis l'un des cofondateurs de GarantMe. Donc, euh, arrivé en France, j'ai eu un mal énorme à me loger. Non pas parce que j'avais un mauvais profil, mais j'étais bloqué sur euh, un seul point dans mon dossier qui était le manque de garant. Donc aujourd'hui, GarantMe, on est trois associés, deux jeunes diplômés et une professionnelle de l'immobilier. On a créé un produit de garantie qui va vous faciliter l'accès à la location. Donc on apporte 36 000 euros de protection financière pour les professionnels de l'immobilier et les bailleurs individuels. Et cela, c'est gratuitement, sans délai de carence et sans franchise. Alors là, Émile, tu rentres tout de suite dans le, vif du sujet, dans l'aspect garantie qui n'est pas forcément euh, le truc le plus sexy, hein, on va dire, euh, euh, puisque c'est un sujet d'assurance, c'est un sujet qui est très important mais qui n'est pas le plus sexy. déjà, moi, je voulais expliquer un petit peu bah, pourquoi aujourd'hui on fait cette vidéo avec Émile et pourquoi je voulais absolument vous présenter GarantMe. GarantMe, donc qu'est-ce que c'est concrètement pour l'étudiant pour l'étudiant, c'est très simple, c'est une plateforme où il peut s'enregistrer en 4 minutes on va valider sa candidature et jouer le rôle de son garant pour qu'il puisse trouver un, logement facilement. Si je comprends bien, euh, je suis tout simplement un étudiant qui n'a pas forcément la chance d'avoir un garant, donc un étudiant qui peut être un étudiant étranger, en déplacement, en Erasmus, euh, ou alors un étudiant français qui n'a pas de garant, et tout simplement je m'adresse à vous concrètement comment ça se passe Donc je viens vous voir avec quoi Avec mon dossier, je fais ça en ligne, je passe à votre bureau, comment ça se passe C'est très simple, tout se passe en ligne. Il y a quatre étapes dans notre formulaire où, l'étudiant sera guidé pour remplir son dossier. On fait en sorte que son dossier soit complet et qu'il contienne tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse l'adresser à un bailleur privé ou un professionnel de l'immobilier. On lui construit son dossier complet et on lui dit qu'il est éligible à notre garantie à hauteur d'un loyer, euh, loyer, limite maximal. D'accord. Donc concrètement, je trouve mon appartement sur imogen.com. Je me dis, waouh, j'ai trouvé le super appartement qui me plaît. Je veux candidater. Est-ce que je viens d'abord vous voir ou est-ce que je candidate d'abord et que c'est le bailleur qui doit faire appel à vous Comment ça se passe dans les faits en fait euh, euh, concrètement Exactement, avec Imogen, nous, tout l'objet c'est que euh, le parcours utilisateur soit très simplifié. Il, y a deux cas de figure. Le premier où je trouve d'abord mon logement sur Imogen ou le deuxième où je trouve mon garant d'abord chez Garant.me. D'accord. Prenons le premier cas, je suis sur Imogen, j'ai trouvé un logement mais dans mon dossier il manque un garant. Je suis redirigé chez Garant.me donc on a un partenariat avec Imogen. Ça va être très simple. En 4 minutes, je complète mon dossier et mhm. et va directement transmettre le dossier à la résidence ou au professionnel qui se trouve sur Imogen. Tout ça, ça se fera à travers mail avec l'étudiant dans la boucle pour euh, qu'il y ait toute transparence pour les deux parties. Alors c'est important de le dire, il y a un élément vraiment clé dans ce qu'a dit Emile, c'est effectivement 4 minutes. Et ça, nous, on a pu le vérifier. Ce qui est assez dingue avec euh, GarantMe, c'est que réellement, ça peut se faire extrêmement vite. On trouve le logement. Nous, on a vu des étudiants qui ont trouvé leur logement sur Imogen et qui, dans la même journée, avaient le document de garantie qui peut certifier au bailleur que donc il peut louer le logement, puisque là on s'adresse peut-être un peu plus aux, étudiants dans cette vidéo, euh, mais les bailleurs, en fait la problématique des bailleurs, que ce soit des résidences étudiantes privées, que ce soit des, propriétaires particuliers, que ce soit des agences immobilières, la problématique des bailleurs, il faut bien comprendre en France, c'est d'avoir des garants, tout simplement parce que si vous ne payez pas le loyer, si malheureusement un jour vous êtes en défaut de paiement parce que pour une raison X ou Y, eh ben, le bailleur a besoin d'avoir des, des garanties et de pouvoir se tourner vers quelqu'un. Donc là, en fait, grâce à votre solution, le bailleur a quelqu'un vers qui se tourner et ce quelqu'un, c'est garantie. Voilà, c'est notre société et ils nous font confiance car on a derrière deux assureurs très reconnus dans le monde de l'immobilier qui sont Amama Assurance et Gagnant Assurance. Donc on lève ce frein de confiance, on leur apporte des garanties solides. Et pour l'étudiant, exactement, voilà, c'est 4 minutes. Nous, on s'engage au bout de 2 heures de lui délivrer ce certificat. Donc on le, pour souscrire, c'est 4 minutes. Et nous, au bout de deux heures, on vérifie qu'il n'y a pas de documents manquants. S'il y en a, on coach l'étudiant pour qu'il complète son dossier. Et au bout de deux heures, il a son, son certificat d'éligibilité à la garantie et il peut signer son bail dans la journée, comme tu l'as dit ce qui s'est déjà vérifié. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais absolument vous, présenter ce service, GarantMe, et vous présenter cette, euh, nouvelle solution innovante, puisque bah, nous, on a eu la chance de, l'utiliser et j'ai été euh, absolument bluffé par la rapidité et l'efficacité de, de GarantMe. Alors juste un point, puisque bon, les étudiants qui nous regardent euh, peuvent se poser des questions sur les, étudiants internationaux. On sait qu'on a beaucoup sur imogen.com, beaucoup d'étudiants étrangers, d'étudiants internationaux qui viennent faire leurs études en France et qui se retrouvent confrontés à, bah, euh, on le sait, hein, la France, c'est énormément de papiers, c'est énormément de complexité administrative et ils butent sur le fait de ne pas avoir de garant. Est-ce que ça marche quand on a des documents en allemand, en chinois, dans d'autres langues, et que finalement, euh, bah, les personnes qui nous, qui nous versent chaque mois euh, quelque chose pour vivre, donc nos parents en règle générale, sont à l'autre bout du monde. Comment ça se passe, Émile Exactement, cette solution est, est faite sur mesure pour ces étudiants-là. C'était mon cas quand je suis venu faire mes études en France, et c'est pour ça qu'on a construit cette solution. tout est digitalisé, le site est en français et en anglais et on compte le traduire en d'autres langues pour que ça soit beaucoup plus simple pour euh, les étudiants de toute nationalité de souscrire à notre garantie. Et euh, justement, c'est l'innovation qu'on apporte au niveau euh, de la certification des documents. On va pouvoir prendre en compte des revenus étrangers, les revenus de parents à l'étranger, les bourses scolaires, les prix étudiants. Génial. Et alors pour les bailleurs, là je m'adresse un petit peu plus aux bailleurs qui nous regardent et qui se disent bah, ça a l'air bien, euh, mais euh, qui, se posent encore des questions. Déjà, bah, comment ça se passe en termes de coûts que ce soit pour l'étudiant ou pour le bailleur, est-ce que le, bailleur euh, particulier, le bailleur résidence étudiante doit payer pour ce service Comment ça se passe donc avec Garantmi, on a passé deux mois sur le terrain à rencontrer des bailleurs, à rencontrer des professionnels de l'immobilier pour leur apporter les, protections dont ils ont besoin, parce que c'est eux qui ont le dernier mot sur la prise ou non de nos candidats. C'est pour cela qu'on a pris le choix de, fournir un produit de garantie gratuit pour les bailleurs mhm. avec des, assurances euh, de l'immobilier qui plaisent aux bailleurs, donc Amama et Gagnant Assurance, et on se rémunère côté de l'étudiant vu qu'on lui fournit ce service euh, d'accompagnement, de coaching, de construction du dossier, de certification des pièces justificatives et D'accord. Donc c'est 100% gratuit pour le bailleur C'est 100% gratuit pour le bailleur car on est financé par les étudiants. D'accord. Et alors l'étudiant justement, combien ça lui coûte Puisqu'on sait que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent hein, à la base, hein, c'est quand même l'élément clé. Combien ça coûte à un étudiant donc, qui voudrait euh, une garantie euh, par exemple à, Paris pour un, pour un studio Comment ça se passe Donc euh, nous, le prix c'est 3,5% du loyer annuel, ce qui revient à un demi-mois de loyer à 1 euro par jour à l'étudiant. Aussi, c'est un prix de base qu'on a, fixé après avoir rencontré plus de 200 étudiants internationaux pour voir quel était le prix qui pourrait leur convenir et qui ne serait pas un grand frein à la souscription. D'accord. Donc ça reste un coût limité pour euh, moins d'un café, puisque malheureusement un café coûte aujourd'hui très cher à Paris. Pour moins d'un café par jour, euh, finalement, on arrive, à, avoir une solution, puisqu'on le voit, hein, les étudiants internationaux qui arrivent, euh, effectivement, déjà, la vie coûte très cher euh, dans certaines villes de France, puisqu'il n'y a pas que Paris en France, hein, heureusement. Dans certaines villes de France, la vie coûte très cher pour les étudiants, mais également, bah, cette paperasse, parfois, c'est un blocage absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, tout simplement, parce qu'on bah, n'a pas la garantie, donc on n'a pas le logement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on leur permet de ne pas déverser un an de loyer à l'avance parce que justement ils n'ont pas de solution de garant. On mhm. leur permet de trouver des logements moins chers parce qu'ils n'ont pas à payer plus cher pour obtenir un logement sans garant. On leur permet aussi d'être éligibles à la CAF, donc ils peuvent bénéficier des, allocations. Et euh, au final, ça leur revient à pas grand-chose. Super. Et alors moi, je voulais parler un petit peu plus de votre histoire, parce que je crois que euh, dans votre, euh, bah, ce que tu disais au début, vous êtes trois associés. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus Je crois qu'il y a quelqu'un qui est du métier immobilier, ça va peut-être rassurer les bailleurs qui vont se dire, bah, euh, que, vous savez vraiment de quoi vous parlez. Euh, est-ce que tu peux nous dire déjà où vous en êtes, quand vous avez créé la société, où est-ce que vous êtes physiquement, parce que ça, je voulais, je voulais avoir ton, retour là-dessus, et aussi bah, savoir un petit peu qui, euh, bah, sont tes associés. Donc aujourd'hui, nous sommes trois associés. Donc Thomas Reynaud, que j'ai rencontré lors de mes études à HEC, et Mylène Romano, qui est une professionnelle de l'immobilier qui a 25 ans d'expérience. Elle a construit le cabinet Bérard, qui contenait 100 salariés, et qui avait sous gestion 5000 euh, lots. Donc ce cabinet a été cédé il y a deux ans à Nexity. Et lorsqu'on lui a présenté le projet, elle a... 5000 lots 5000 lots, en gestion, donc effectivement, c'est a priori quelqu'un qui, bah, qui comprend le besoin des bailleurs, puisque bah, elle s'en est occupée pendant des années. 5000 lots, dont 3000 qui étaient euh, sous GLI, donc elle a aussi une très grande connaissance au niveau euh, de l'assurance loyer impayé. D'accord. On, a on a pu profiter de cette double casquette. Elle a apporté énormément d'expertise à, notre, à notre jeune start-up. Super. Aujourd'hui, encore plus, on est à Station F, on est accompagné par un grand panel d'experts, notamment des avocats spécialisés dans la protection des, données, donc Jacob Avocat, et nous sommes accompagnés par KPMG pour tout ce qui est risque et comptabilité. Donc on a vraiment mis euh, tous les interlocuteurs <laughs> autour de la table pour accompagner GarantMe et apporter vraiment une sérénité et une sécurité aux bailleurs qui vont travailler avec nous. Nous, c'est ce qui nous a plu. Euh, pour ceux qui ne savent pas, bah, Station F, euh, c'est bah, l'énorme incubateur dont la France est très fière et qui a été fondé par Xavier Niel. donc voilà, une super initiative qui regroupe énormément de jeunes entreprises innovantes. Et effectivement, bah, nous, c'est ce qui nous a plu, c'est votre dynamisme sur des produits qui sont pourtant pas les plus sexy. Hein, comme on le dit, bah, l'assurance, euh, ce n'est pas le, truc à la base euh, qu'on trouve le plus cool. Euh, mais, quand ça vient en soutien finalement au logement étudiant et que ça permet à des étudiants bah, de louer tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Et c'est cool. Bah, je voulais te, remercier, Emile, d'être venu aujourd'hui dans les bureaux d'Imogen bah, pour qu'on fasse une, vidéo afin d'annoncer ce partenariat, puisque GarantMe et Imogen ont décidé de travailler ensemble. Donc, on va tout simplement proposer au maximum de personnes euh, euh, qui en ont besoin, finalement, d'utiliser ce type de garantie. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter un, long partenariat entre GarantMe et Imogen. Exactement. Donc, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir le lancement effectif de ce partenariat et peut-être qu'il y aura des codes promo pour vous. Génial. Et sous la vidéo, euh, je vous inviterai donc à, découvrir Garant.me puisque je vous mets un lien sous la vidéo, vous pouvez regarder tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne imogen.com, donc la chaîne du logement étudiant. Et je vous dis à très bientôt et à très bientôt Émile. À très bientôt.